pagpadaan Mga mata ko ay gumigisda pagdas Botin-botin na, nakatawan mo at Mga ngiti mong matambis na ba isakit mapasakin lahat